Так, друзі, тут коротше ми ожидаємо порос. По нашим почетам должен був бути учора, ну вчора не було. Думаємо, що сьогодні. І зараз от утро управляємося. Думаю, що сьогодні в течение дня. Вона у нас така днівна, в неї був порос днем. О, вже і молоко пішло. Уже капельки молока появилось. Ну барабан такий хороший. Це наша ефка. Поросят хорошо вихажує. Тобто сама по собі свиноматка непогана. І ну дай Бог ожидаємо сьогодні. Видно, що живіт здоровий, я думаю, там поросят должно бути в неї нормально. Та і це ж хороша материнська лінія F1, Андрас Йоршир. Думаємо, все буде хорошо. Петля в неї вже на на підході. Ну, апетит ще хороший. У них апетит е, в останній день погано, ну не знаю, це раз їсть нормально. Я так не дуже багато її насипав, ну насипав, бо просила їсти, думаю, хай краще поїсть, тому що буде потім цілий день кричати. Ну, думаю, сьогодні следующий ролик вже покажу е, поросят. Думаю, сьогодні, поки ми тут себе по хазяйству, то те, то все, то п'яте, то десяте будемо робити, вона його пороситься. Якщо що, Віка подежура, подивиться, поки ми будемо з дядь Санєю займатися фермами. Да, Машулька? Хороша така свинка, простушечка. Їж, їж. Да, молоко є. Кушай, кушай, кушай. Хорош. Ой, не треба їй лягати, вона так довго лягатиме. що... Вона здорова. Треба було її єдине, що в станок може побільше привезти. У мене е, виходить три станка таких, а два станка більше сантиметрів на 30. Бо вона як лягає, вже корито. Ну, ну Ще вистачає, але ну, вже слідчі опороси треба її буде у здорові станки. Її, барашку і нюрку це для здорових станків. Всі останні київлянка, обізянка і тому подобне у такі в обичні станки. Да, Машка, вода в тебе є. Та хаїза. Ну а нюрку ми перекинули сюди. Нюрка теж після покриття Після того, як я покрив її іскусственно, ну вроді би не загулювала, Я її крив ландрасом. Хочу подивитися, які будуть поросята е, в кантур ландрас. Ну така, не маленька. Ну от реально свиня більше 300 кг. Чого ти? Їж, їж. І хто повне, вона ще як в тих сараях старих була, в неї тут було порізане. Там десь якесь відео було, що вона прорізалась об гвоздь. Так шрам і остався. Здорова. Вона побільше ефка. Ефка. Ну і вища, да, вона як така, як кобилиця. Тут у нас виходить як, вчора цілий день йшов дощ. І ми перебазірувалися сюди під навіс. Зробили собі отакий от станочок, ну типу станочка з дядь Саня. Зараз дядь Саня прийде, просто ще рано. І нам треба, зараз покажу примерно, нам треба таких е, перемичок більше 100 штук. Під углом таким нарізати більше 100 штук. І ми почали їх нарізати. І також треба з такими от прорізями. І проріз, щоб совпадало друг напроти друга строго. По одній полосі. Не вентилятором, не пропеллером, а ровно. Поэтому цим ми займаємося як дожі. Якщо немає дожів, от як сьогодні дождя немає, то ми займаємося зробили отакий от помост. Длина помоста 11 метрів. Ось такий. І оце ж хочемо зварювати. Вчора планували зварювати ферми, вже почати зварювати. Оце ми ось виложились, це вони ще не зварені. Оце ми виложились на одну ферму. Оце длина одної ферми. От, я щоб вам понятно було. Отак. Це длина одної ферми. І нам треба е, на кожну ферму оцих куча перемичок. Ну от Я поставлю, а тут сама перемичка буде йти через е, косинку. Я потім покажу конкретно. Вона буде вдіватися на косинку, перемичка заварюється, то тобто все, все по технології, так як треба. Стол зробили плюс-мінус, ну так, все по уровню, поэтому, то есть, верхня часть ідеально ровна. Ну, щоб ферма була ровна при зготовленні. І оце ж сьогодні, якщо доща не буде, то ми почнемо вже робити ферму. А так, якщо дощ, ми одразу перебігаємо туди і нарізаємо ці. Тобто не не теряємо время, хоч дощ, хоч не дощ, стараємося щось робити. Поки фундаменти вистаюються, я нічого ще не робив, вони просто вистаються. Зараз я нашу принесу баночку, ту, де ми перевіряємо состояння свай. і води натекло у баночку. Ну от. Що тут? Все отлично, води натекло, так все супер. Ну поки розрізати не будемо, розріжемо вже, як будемо варитися до цих до свай вже ставити стойки. Ну я думаю, поки щоб не спішити, наготовити наварити ферми, поки ферми поваримо, е, бетон ще краще схватиться, а тоді вже ставить, ну це як я планую, я там не знаю, ставить стойки і зразу монтувати ферми. Также планирую на следующей неделе заказать уже е, дерево, то есть брус, шалевку на обрешетку, на ангар и сюда ж, ну короче, на весь ангар на обрешетку. Шальовку, брус треба посчитати, скільки чого і теж сделаю. Ну, це на такому етапі по по фермам. Тут, виходить, ферма, верхня труба йде е, більша, нижня труба йде менша. І так вони будуть усі центральні. Тобто нагрузка йде, верхня йде на ізгиб, її пробує криша, типу як ізогнуть, а нижня працює як розтяжка. Тобто можна навіть місто нижньої Є ферми такі, що натягують обичний трос, як розтяжка. Ну вона працює то на розтяжку. Упала труба, ну нічого. Ну, коротше, так примерно суть об'яснив і буду поетапно все показувати. А тепер підемо в цей сарай, там теж управимося зараз. Подивимося, що там треба. От, рано утром, що я роблю? Тут у мене теж ціла історія з ними була з цими поросятами. У мене тут з'явилася, так сказати, любимиця. Лінда її звати. Зараз вона до мене повинна перша прийти. Ліндочка, де ти є? Ліндуля. А у мушки настроїла вона. А хто її знав? Вони тут похожі дві штуки, три. Ну ось у них корм'є, мене тут тепло, сухо, наскільки тільки красотіще їм тут. Давай я туди зайду, а ти тут будь. А ну, ребята, давай. Ну їм не холодно, бач, біля дверей сидять. А ось мій ушастик. Ушастик. Ех ти, так і в нього вухо й завернуте є. Е, тут яка в мене була ситуація? Заходжу один день, ідеально сухо, в них чисто, ну не так, що у них тут так в основному сухо. Ну і отут було сухо, де вони ходять. Я ще удивився, так щось дуже сухо. Думаю, та що таке така чистота, прямо аж ну не так, як должно бути. Насипаю їм корма, дивлюсь, одне підійшло, понюхало, друге. Ну, тобто не, нема такого, щоб вони, як завжди, починали їсти. Думаю, щось таке, щось не те. І пішов. Потім опять прийшов, дивлюся, щось опять те саме, такі якісь вони ну, без апетита. Тож я знаю, свіжо насипиш, вони все одно там їдять. А це взагалі не їв ніхто. Я, коротше, поки суть та діло, давай же ж розбиратися в чому діло. А тоді попробував, а в мене вже у баки води не було. Думаю, де вода ділася, должно ж бути, я знаю, більше половина бака, тобто літрів 200 должно бути. Попровіряв, е, води немає. Попровіряв поїлки, а на тій поїлки, от що він зараз п'є, виходить, Ззаді на поїлки на самому ніпілю видавило пластмасову оту кришечку з закруткою. і пружина вискочила. І виходить, що воно не держало воду. І вся вода, не знаю, коли витекла, і тобто вони сиділи почти день без води. Ось, оце вона. Я її вже путаю, де вона. Чого це вона? Оце вона. Ось. Оце ж лінда зразу перша підходить. А чого лінь? Да я підійшов сюди і мені щось в мислях пісня Я ворона, я ворона, я її назвав Ліндою. Постоянно до мене приходить оце ващиця, оце одна оця. Ну і ці теж, ну, ці такі більш дикіші. Ну, оце так уже попідростали. І коротше, то я розібрався з водою так і И сейчас каждый день контролирую. Захожу, все нормально, вода есть. И то есть я знаю, что в них, вот я вчора набирав воду, и сегодня у них должно быть примерно ось так. Вот, я даже чувствую, что тут ось вода. То есть воды сейчас ось так. Я вчора набирав після То тобто, есть, ну, грубо говоря, більша половина в них есть. Може сегодня цілий день не набирати, но я все равно утром пока управляю, что робити. Я їм зараз ставлю шлангу, наберу і насиплю корма. Хоча б є, але ну я насиплю. І виходить, так і є. Нічого тут більше не роблю. Це провіряю поїлки, набираю воду і висипаю корм. Також спрашують, а чого е, я використовую не бункерні кормушки, а корита. От дивіться, факт на ліцо, далеко ходити не треба. Яка б кормушка бункерна не було, з неї потеря є. Я спробував всякі варіанти, з неї потеря є із бункера. Вони вигортають з бункера по-любому. От дивіться, ми як запускали, вони передніми ногами ставали в кормушку. Все, ось пройшло скільки, буквально там 2 неділі чи 3, як вони тут, а ну нема ще три, по-моєму, чуть більше 10 днів. Вони туди вже не стають ногами, ну некоторі стають, а в основному так вже їдять. І дивіться, ось ми підійшли, ніч пройшла, вони їли тут, пили. Немає корма вокруг взагалі, тобто воно не розсипається. Мені чим подобається отакі глибокі корита, що немає потір. Я знаю, я сюди насипав, воно його не вигорне нікуди. Вон підійшло, поїло, воно не вигортає. А з кормушки воно по-любому по бокам вигорне, і же з бункерної кормушки воно вигортає шию і сюди. Вони вроді би їдять нічого, а все одно сюди під шию, під низ вони нагортають і воно просипається. А так не просипається. А ця кормушка мене повністю устрає. І так само ця. А ну. Ці більше дикіші. Гача, лача. Ось так само. Нічого не розсипається. Корм у них є, зараз гепну два відра. І теж ісключительно великолепно. Чого ви кричите так? Ці взагалі ці взагалі здорові, прямо аж аж на глазах ростуть. Уже всім піднімаю поїлки максимум, тому що вже всі повиростали. Ми їх запускали, я поїлки опускав, а зараз я всім кожен день приподнімаю максимум. Ну, вони чуть-чуть то все одно її опускають, Ну, вже по максимуму вони достають. На. О, бачите, вона спокійно достає, то есть. Ну реально я сам, я навіть так я ж так захожу, утром, если спешу, рассыпав и своїм занимаюсь. Води набрав і не обращаю внимания. А на другий день, даже вчора я утром зайшов і кажу віки, ого, вони кажу, ростуть. Я прям сам замічаю. Ну, во-первых, не в тесноті. Во-вторых, еда постоянно є. Вода в открытом доступе, свободно. Сухе, нормальне, тепле помещение. То тобто есть им отлично тут тепло ісключительно. Бо почнуться вже маленькі морози, там мінус мінус не знаю скільки, то тоді е, закрию вікно, оставлю одну форточку. Ну а так. Оце ті, що ми важили у 60 днів, було 35 чи 36 кг. Ну їм ще нема, по-моєму, трьох місяців, так? Да? Нема ще, як ми важили з останнього ролика, треба подивитися, коли ми важили чи місяць пройшов. Ну, по-моєму, ще нема три місяці. Ну, щось плюс-мінус три місяці. Ну не плюс. Там може без нескольких днів, оце їм три місяці. А тим, виходить, в них різниця в 20 днів. А тим три місяці і 20 днів. Ну тобто з 4 ще немає. Перегородку хотів сьогодні обрати цю перегородку, але думаю, обирати не буду. Бо ще собі, зараз дядь Саня прийде, нам робити треба, а я буду бігати, тут вичисляти, щоб вони не билися, щоб за них сильно не переживати. Хай ще постоїть. Їм міста хвата з головою, он вони. Хто хоче спить, хто хоче лежить, тобто поки хватає. А потім відкриє. А може і не треба відкривати, не знаю. Тут 11 штук цих, а тих 9 штук. Тобто та чуть менше, ця чуть більше. Може воно і правильно. А ще так побакав, якщо зараз, дай Бог, все пройде хорошо, ефки, е, ефки опоросяться, будуть поросята, то я їх так само місяць там побудуть, потім місяць-півтора в сараї для доращування ось рядом і потім переведу, порозподіляю їх там у здоровому сараї, хай там будуть до самого е, конца. Ну, тобто як убирать вже на м'ясо воно в зиму. І той сарай треба підзатарити, щоб більше було, щоб були вони всі клітки затарені, щоб було тепло сарай. Вдруг морози чи що. І... Поросят я не продаю, да, за поросят не дзвоніть, поросят я поки не продаю. Бо дзвонять кожен день за поросят. Я кажу, в мене немає, я не продаю. А в кого? І так кожен день хтось дзвонить. Поросят в мене нема на продажу. Ось бачите, як вони достають, то і шикарно. Їм самий раз. я б не сказав, що воду вони сильно розпльоскують. Ну, тобто воду не... Вон, хто підійшло, попило і пішло. Тобто вода не розпльоскується. Не знаю чого, ну от в обичних старих клітках в мене щось вони постійно ту воду розгладуть, а якось не знаю чого. У мене отут було, як старий ще сарай, тут був хто повний. У мене були клітки отак. Отак ось зроблена клітка. І тут була перегородка. Ну, я перегородку брав. У мене тут було 10 штук, 10 кантурів тут виросло до самого кінця. І також одна клітка була ось тут. Ну Тут у мене в основному свиноматка е, е поросилася. А откорм сидів отут 10 штук. І оцієї клітки, я пам'ятаю, в мене хватило, є ще ролики на ютубі, в мене хватало на 10 штук. І от я не пам'ятаю, їх 10 було чи 9, ну це ж нюрка канторша з цього виводка, що тут виростала. Тобто, виходить, оцієї клітки хватало мені на 10 штук. Оце віклінда, вона постійно лізе, не ляклива, не шуглива. Да? Ліндуха, ліндуха, ти ліндуха. Ух ти ж уже ж така. От, от, от. Ну ось, якщо лягає хто де угодно, ну, допустимо, там біля виходу ліг, двері відкриті, тут ліг, там ліг, а не кучкуються друг до друга, то це каже про те, що вони себе чувствують в комфорті. Вони не мерзнуть, їм отлично. От якщо хто де попав лягає, отак, ходить, ходить, бух посередині там упаде, як, от, як у них тут, а це їм значить комфортно. Зараз поприносив, насиплю, бо ще нічого не насипав і і води доберу. По навозу, ну давайте поміряємо раді інтересу. А тут арматуринка, так? Це ще скільки днів пройшло після останнього заміра, я не знаю. Печ, печ. Зараз провіримо. По центру будемо міряти. Ну так и кефир А, трошки більше. То було так, Да? А сейчас трошки... Сейчас уже сантиметр... А, да, я ще кажу, сантиметров 5, Сейчас уже сантиметрів 10. Це я ось зараз покажу, скільки їм надо набрати. Сейчас я точно тікай, по полу палець поставлю. Ну от дивіться, скільки вони набрали. І це ще скільки їм треба набрати. Як буде сама викачка ями проїсходить, я ще сам толком не знаю, ну щось будемо думати. Насоси фікальні є, вінчики, шменчики є, щось будемо думати. Ну потім покажу вже, як дійдемо до цього. А зараз що балакати, як я не знаю, як воно і сам не знаю, як воно буде, бо самого перший раз. Єдине, я знаю, що якщо мені подобається все, пройде зима, я для себе прийму рішення, то прийдеться робити нормальний сарай, е, виводка на 4 штук по 15. Все, щоб на щілях було і щоб виводка 4 по 15 штук у виводку. Ну, я маю в виду партія штук 15. Вот так, друзья. А так, что, пробігся, розказав, показав, які в нас сейчас дела. Ну ладно тоді, сейчас уже дядь Саня должен під, під'їхати і порозливає им воду и понасипає. Всем спасибо за внимание и всем пока.